Kembali ke aktivitas semula ya Seperti itu Oke okay, guys ya Sebelum menonton video ini Saya mengucapkan Mohon maaf lahir dan batin Takobalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum Kullu'am min amin wa antum bi khair. Oke, kali ini kita akan mereaction sebuah video guys, penjelasan harta raja Melayu dari World Bank dan bumi Nusantara zaman Mahdi, Syekh Abu Zaki. Nah, saya penasaran sekali karena Syekh Abu Zaki ini pembahasannya sangat-sangat bagus sekali untuk pengetahuan kita semua, guys ya. Nah, langsung saja kita play videonya, guys. Let's go. Ya Rasulullah dari perindu rasul ya jangan lupa like share komen subscribe ya baik ya semalam kita dalam maulid saya sebut ya orang-orang ini makin aneh ya itu betul-betul tanda akhir zaman tu. Salah satu tanda akhir zaman orang tak suka nak sebut tentang akhir zaman dia makin tak tahu makin tak sedar dah akhir zaman dan tak suka kalau sebut-sebut tentang akhir zaman sekarang zaman dah akhir muka dia lain macam aja sebut tentang naik pangkat, dapat gaji, dapat promotion. Oh, macam mana? Bagaimana? Begitu. Allah, ah, ada peluang menambahkan sertifikat, ada peluang begitu. Wah, bukan main, bukan main, bukan main penghidup. Ah, sebut tentang sebut tentang sebut tentang akhir zaman sekarang banyak fitnah akhir zaman. Mukanya mukanya boring. Macam tak suka nak dengar. Ah. Kau sebut tentang Imam Mahdi lagi Menyampah lagi kelak pada yang tadi punya muka ha? Dengan Mahdi Cuma dia tak nak sanggah yang ada Terus potong cakap lain Cerita cakap lain Tak sedar diri Ini semua kita akan tempuhi Sama ada kita jumpa ataupun kita tak jumpa Tapi pasti akan ditempuhi pasti akan datang yang Nabi sebut akhir zaman banyak petenah, arak, judi, zina apa semua tu itu dah dahsyat kiranya itu pun kecil berbanding dengan zaman dah sebelum keluarnya Mahdi bila keluarnya Mahdi itu sangat gelora perang sampai habis umat Islam teruk sekali maka baru keluar dengan Mahdi penegak kebenaran, penegak keadilan, oh. penyelamat ha. jadi kita bilang petenah akhir zaman itu semua tu kecil berbanding dengan huru hara Pra Dan Urah dan Pra Apabila Mahdi datang Tenteram sikit Dan huruf dan Pra Mahdi pun kecil Berbanding dengan huruf dan Pra Isa Sebelum Nabi Isa tu Dajjal Oh lebih dahsyat lagi sebelum Nabi Isa datang Dan ini semua kita akan alami Dan kau tak kasih bincang pun Kau tak minat nak bincang pun Benda ini semua kita dah diambang Dah anytime now Ah, kita mati dulu. Ini semua kita tak nampak. Ketengok ada kiamat dua kali. Kita kalau dah mati sebelum kiamat besar tu pun, sebelum mahdi sekalipun, kiamat yang kedua pasti kita akan hadapi. Iaitu bangkit semula. Bangkit semula tidak kurang dia punya takutnya, tidak kurang dia punya hebatnya, tidak kurang dia punya gerun dan gemetarnya, bahkan lebih lagi daripada kiamat yang pertama. Ha? Zaman Nabi Isa, oh takut. Zaman perang dengan Dajjal, kecil berbanding dengan Ya'juj wa Ma'juj. Sampai manusia pun kena makan apa semua. Dan zaman Ya'juj sama Ma'juj kecil berbanding dengan kiamat besar. Kiamat huru hara yang tercabut semua tadi kita bilang. Kiamat itu pun masih ada lagi besar lagi iaitu kiamat bangkit. Tiupan kedua itu lagi besar. Semua berhimpun. Hari itu malaikat pun takut. Nabi-nabi pun takut. Kalau kita bilang Nabi-Nabi tak jumpa kiamat yang pertama kan Mereka semua sudah wafat kan ha? Tapi kabar kedua Nabi-Nabi pun takut Malaikat pun takut ha? Dan itu semua kita akan hadapi Kalau kita kita dapat escape Kiamat pertama lah kita dah mati dalam kubur kita Kematian kita tu merupakan kiamat kita juga ha? Dan apa Kalau kita escape sekalipun Kiamat kedua semua akan tampil Semua akan tampil ha? Kok nak cakap tentang Mahdi tak suka Ini tak suka betul-betul kalau sudah akhir zaman orang makin dilalaikan. Orang makin dilalaikan. Sepatutnya semakin akhir zaman, semakin ingat, semakin insaf. Kita dah pernah pernah KP, PKP, dah pernah macam-macam corona. Sekarang ada reda, patut makin insaf. Kok makin tak nak ingatkan langsung tentang akhir akhir zaman, tentang kiamat semua itu. Tengok ini, kiamat yang sangat dahsyat semua itu. Kita sedang diambang untuk menghadapi ini semua. Kok boleh nak rasa ayam? Allah. Ayam tak ayam. ayam ha? nak rasa selesa tenteram ha, ha? tak boleh ya Kemudian Allah Ta'ala akan membangkitkan semula Isa bin Maryam AS dan beliau menyerupai Urwah bin Mas'ud As-Sakafi RA maka beliau lah yang akan menentang Dajjal dan membinasakannya ya. Kemudian Allah Ta'ala akan menurun, membangkitkan, ini bukan membangkitkan ya, mengutuskan semula. Ha. Ya ba'asu tu sini bukan membangkitkan yang mengutus semula. Sebab Nabi Isa tak mati, maka dia tidak bangkit. Ha? Dia diutus semula, ya Nabi Isa AS. Dia akan binasakan Dajjal ya. Sudah itu sekalian makhluk akan tinggal rukun damai selama tujuh tahun sehingga tiada permusuhan di antara satu orang dengan lainnya sudah itu Allah Ta'ala akan mengirim angin ribut dingin dari jurusan negeri Syam maka pada waktu itu tiada yang tinggal lagi di atas muka bumi ini seorang yang beriman pun ataupun yang membuat kebajikan walau seberat biji sawi sekalipun melainkan akan dicegah oleh angin ribut itu sehingga kalau ada orang yang cuba melarikan diri ke perut gunung sekalipun nescaya angin ribut itu akan menjebaknya dan mengakhiri hayatnya baik ya ini semua ada khilaf ulama ya yang tujuh tahun yang kuat lagi mengatakan bahawa siapa Imam Mahdi Mahdi punya tadbir ialah ada riwayat mengatakan Nabi mengatakan bahawa Mahdi akan takbir 5 hingga 7 tahun. Ada mengatakan daripada 7 hingga 9 tahun ada mengatakan semuanya boleh pakai. Okay. Ada negeri, awal dia dah ambil. Maka dalam tarikan dia 9 tahun dia dah pegang negeri itu. Ada negeri, kemudian baru diambil. Maka hanya sama sekali berapa tahun? apa hanya lima tahun jadi ada negeri empat tahun lebih cepat pada negeri lain ha, begitu ya semua tu ada rumah matikan semua tu boleh dipakai baik itu zaman Mahdi ya Kemudian kufar tak duduk diam. Mereka gembling tenaga. Betul-betul itu namanya ujian. Dah tengah selesa-selesa di Imam Mahdi, umat Islam. Mewah tidak ya? Minta maaf ya. Yang nama harta dunia tidak bagus tau. Tidak sekarang, tidak juga sampai akhir zaman ya. Banyak tau orang kalau ada bincangkan tentang Mahdi, tentang akhir zaman banyak tau sana sini sebut tentang nanti harta akhir zaman akan keluar harta raja-raja Melayu harta raja-raja Nusantara yang di Jawa pun cakap begitu yang di tempat kita sini pun cakap begitu semua begitu betul ke? hati-hati ya akhir zaman yang ada keluar tapi semua bukan benda baik ya di antaranya ialah masjid dicantik-cantikkan benda baik tak? kan ya baiklah harta benda yang baik ke tidak tidak digalakkan ya buat orang tamak buat apa ya harta kalau keluar pun statusnya sebagai benda yang kita disuruh jauhkan tetap sama juga Bukan pada ketika itu kau terus kena rebut harta keluar dari lautan. Laut Selat Jawa, Laut Selatan Jawa keluar. Keluar daripada Gunung Fatani. Keluar daripada ini harta raja di umpamanya. Banyak version tau. Banyak version. Takdir keluar pun kau jangan pegang walau sedikit. Kalau ada Mahdi, aku serahkan pada Mahdi. Biar Mahdi lupuskan semua. Tak kau tengok cerita Talut nak perang dengan Jalut. Dah mereka ramai. Dah tengah haus dahaga tak tahu jumpa sungai. Air punya segar. Makin tak kasih minum. Siapa yang minum maka terus out. Tak akan ikut. Yang minum sikit-sikit saja. Itu yang selamat. 313. Bilangan sahabat Nabi. Yang pergi perang badar. Bilangan jumlah para rasul yang utus oleh Allah Ta'ala. Sikit itu saja. Dan ketika mereka ramai, mereka tak kuat perang. Ketika mereka hanya segelintir, mereka boleh kuat. Mereka boleh menang perang itu. Ya? Allah. Jadi ketika itu, kalau keluar harta, bukan itu idaman. Ya? Tidak sekarang, tidak ketika itu. Kalau keluar bahkan kau suka, na'udzubillah. Janganlah keluarnya harta itu sebagai istidraj. Jadi kau betul-betul nak mahdi ke kau nak akan harta yang yang yang ada pada mahdi? Kalau mandi lupus rasanya harta semua tu. Ya sebab akan buat orang berebut, buat orang jadi begitu. Indah akan zaman tu dan nak kiamat. pokok sebut tentang harta keluar dah, dah, dah, dah plan nanti mewah nanti balik semula. Eh, kan mahdi akan balikkan kembalikan tanah Melayu ni macam macam New York ya. Dia kan ubahkan daripada yang belakang yang disebut daripada harta laut, laut selatan Jawa, ada sebut dari itu, ada sebut daripada World Bank. Oh, yang orang Islam punya yang orang freeze kan akan keluar balik. Kok macam-macam semua dari barat ke timur, ah, harta je. Dengan Mahdi begitu punya orang ke? Kan Nabi satu sezuhud-zuhudnya, enggak ingatkan harta tak? Kalau keluar pun hati-hati takut itu sebagai istidraj. Kalau betul keluar pun, taruhlah ada orang bilang ada memahami daripada setengah-setengah keterangan, mereka bilang ada. Kalau betul keluar pun, hati-hati takut itu istidraj. Sekarang ni aja ada banyak harta dah bahaya ni kan pula zaman itu nanti. Dan kita akan ditadbir oleh orang yang sezuhud-zuhudnya Wali Allah Imam Al-Mahdi Dan lagi sezuhud-zuhudnya Di kalangan Ambiya, Ambiya Allah Iaitu Nabi Isa AS cukup kau nak kena harta pada zaman mereka tak takkah itu bahaya kita tak nak sebut kelirulah ya tak takkah itu bahaya sekarang aja ada banyak harta bagus ke kok kau punya idam-idam masa zaman pasal nak harta hati-hati kalau keluar pun takut-takut itu merupakan istidraj Allah cuba elakkan ha hati-hati jangan terus rasa eh, yang itu jadi pokok target akhir zaman sebutnya nak keluar harta nak keluar harta naudzubillah takut keluar harta keluar sekali iman dalam dirimu sekali naudzubillah zalik ya banyak kan kita dengarkan orang cakapkan kerja mati keluar dari laut lah harta macam-macam harta Nabi Sulaiman lah harta Nyiroro lah harta Raja-Raja Melayu lah harta daripada Fatani lah harta Puteri Gunung Lidang pun keluar juga macam-macam version tau macam-macam version ya Allah banyak banget sih. jangan dia punya keluar sebagai istidrat sudah macam orang-orang palut nak pergi perang tak tahu dapat sungai minum air kan nah, ha, ini tengah nak zaman itu betul-betul harta keluar macam mana kalau aku harap pada itu supaya jangan diidam-idamkan. Baik dia keluar, baik tak, dia tak keluar. Jangan idam-idamkan. Ah, okay. Takut itu merupakan istidraj daripada Allah Ta'ala. Ha? Ha, dan Nabi Isa, Iman Mahdi dengan Nabi Isa berapa lama? Tapi Imam Mahdi 7 tahun ya. Nabi Isa empat puluh tahun. Dia punya sekuen begini ya. Sebelum Dajjal, tiga tahun kemarau kemarau. Ha? Kemarau. Tiga tahun kemarau. Kemarau tiga tahun, Dajjal keluar. Dajjal keluar dalam era Mahdi. Dalam era Mahdi keluar. Jadi Mahdi taruhlah tujuh tahun lah saya cakap ya. Mahdi tujuh tahun. Mahdi tujuh tahun. Dajjal keluar dalam era Mahdi. Mungkin ujung, mungkin tengah, mungkin awal. Pokoknya sebelum Mahdi, sebelum Dajjal keluar, ini Dajjal ini tiga tahun. Boleh Dajjalnya dalam era Mahdi. Tetapi boleh jadi kemaraunya before tau. Kalau kemarau kemaraunya before, kemaraunya before, dah kemarau-kemarau perang, Mahdi keluar, bermakna peringkat awal Mahdi dah jalan keluar. Oh. Kemudian Nabi Isa turun 40 tahun takbir. Nabi Isa yang bunuh Mahdi, yang eh, Nabi Isa yang bunuh Dajjal. Tengok ya. Ini kemarau. Ini Dajjal. Ini Mahdi. Dajjal confirm dalam Mahdi Kalau Dajjal keluar begini Bermakna kemarau ini zaman Mahdi Tapi kalau Dajjal ah. keluar Kalau kemarau ini dah datang dulu Bermakna Dajjalnya awal Mahdi Kalau Dajjal awal Mahdi Bermakna Nabi Isa dengan Mahdi overlap lama Kan? Ha, kalau Dajjal akhir Mahdi bermakna Nabi Isa dengan dengan Mahdi overlapnya oh, sikit. Ha, lepas tu kalau yang orang nak tengok kira-kira kiamat berapa hari, berapa lama begitu. Kira-kira, kira-kira Nabi Isa 40 tahun. Mahdi 7 tahun. 47 tahun. Kemudian begitu pun begini, eh lama lagi. Nah Kadang-kadang overlap. Boleh jadi baru berapa hari Mahdi keluar, tak lama Nabi Isa turun. Ha, begitu ya. Boleh jadi. Boleh jadi Nabi Isa turun peringkat awal Mahdi. Peringkat awal Mahdi, Nabi Isa turun. Kemudian berjuang sama umat Islam. Hapuskan Dajjal dengan kuncu-kuncunya. Kemudian lama lah Imam Mahdi dengan Nabi Isa awalnya. Ha, tapi pokoknya kita bilang yang mengiringi itu. Confirm Dajjal di dalam era Mahdi. Confirm sebelum Dajjal ada kemarau tiga tahun. Okay. Uh, ha, cuma ini kemarau could be before Mahdi. Kemudian berapa bulan saja kemudian dia Dajjal keluar dalam peringkat awal Mahdi. Could be ini kemarau dalam era Mahdi. Pokoknya dajalnya dalam era Mahdi. Dan Nabi Isa pun turun dalam era Mahdi dan pada hari penghabisan Dajjal. Ha, pada hari penghabisan Dajjal ya. Ha, begitu. Kalau awal bermakna nama lamalah Nabi Isa bersama dengan mahdi, overlapnya jadi kirangan kiraannya semutul sekali bukan 40 plus 7 kalau kita tengok dua era ni macam 7 dan 40 7 dan 40 40 hari dajjal confirm dalam 7 tahun mahdi Nah, ha, itu confirm dalam 7, dalam 7 tahun Mahdi. Ah. Dan intisa dengan Mahdi punya bilangan bukan totalnya 47 tahun. Boleh jadi hanya 41 tahun boleh jadi 42 tahun boleh jadi 40 tahun berapa hari saja ha, sebab apa isanya tetap 40 mahdinya tetap 7 tetapi dia bukan selepas mahdi baru isa boleh jadi bertimpa ha, overlap Itu kalau kira-kira jangan kalau itu lambat lagi lah 7 tahun ha, 40 tahun sempat projek oh, ini dia timpa dia timpa ya begitu ya Allahumma salli ala sallam Muhammad dan selesai videonya guys dan itulah tadi ya pembahasan daripada Sheikh Abu Zaki berkenaan dengan harta Raja Melayu dan World Bank dan Bumi Nusantara zaman Mahdi memang banyak ya kita dengar juga bahwasannya harta itu akan keluar dan memang ya semua orang